kerke se wysheid as ek so kan begin ehm um, is meer as net 'n klompie mooi klinkende advies of goeie raad. Spreuke is nie bedoel om vir ons raad te gee hoe om beter te leef nie. Hoe om 'n meer suksesvolle mens te wees nie. Inteendeel, Spreuke is 'n boek wat ons roep tot 'n dramatiese tweede bekering. En ek wil jou nooi vanaand om saam met my uh by 'n paar tekste in die begin van Spreuke stil te staan. En kan ek jou nooi om om jy saam met my hierdie dringende bekeringsoproep van die Spreuke boek uh raak te loop. Want Spreuke gaan oor 'n manier van lewe in die teenwoordigheid van God. Ons almal ken Spreuke 1 vers 7. Dit is eintlik die hartklop van die Spreukeboek waaroor wysheid gaan. Spreuke 1 vers 7 wat wat vir ons leer dat ehm um, kennis begin met die dien van die Here. En dieselfde woorde hoor jy in uh Spreuke 9 ook ehm um, daarin vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Maar dit is nie al nie. Die Spreuke boek wil nie maar net ons oproep tot 'n geloofsbekering nie. Die Spreuke boek praat met mense, kan ek maar sê in ons terme wat reeds glo. Want uh toe die wysheidstradisie begin het uh, en ons kan die wysheidstradisie Spreuke uh en die wysheid in Israel terugvoer tot sekerlik in die tyd van Dawid en Salomo aan die koninklike hof Salomo wat hier rondom 970 voor Christus regeer, Dawid voor dit. En die Spreuke boek loop reg deur sien ons ehm um, in Spreuke 25 tot 29 tot in die tyd van Hiskia. Hy is koning hier rondom 716 voor Christus en verder. Dit beteken Spreuke het oor 'n tyd van honderde jare vorm aangeneem verskillende skrywers. Ons gaan nog sien veral volgende keer. Spreuke 1 tot 9 wat 10 gesprekke het. Spreuke 10 tot 22 wat 'n groot klompie algemene inligting en algemene spreuke het. O ja, en ek stel aan die einde van uh, ons reis vanaand 'n skakel vir jou uh, eh, gee. Peer gaan dit vir ons op die skerm sit met 'n klompie notas wat jy kan kry of wat jy ook na die tyd op ons webblad kan aflaai oor Spreuke. So dan kan jy nou lekker saam volg. So Spreuke 1 tot 9, 10 gesprekke wat altyd begin met die woorde my seun, vader, kind, onderrig. Spreuke 10 tot 22 en dan dan het ons 'n ehm, 'n paar woorde van van Salomo en uh, dan het ons weer in Spreuke 25 tot 29 versameling van wysheidswoorde in die tyd van Hiskia vanuit Salomo se tyd en dan uh, Spreuke uh, 30:31 Lemuel en Lamech en die wyse vrou van Spreuke 31. Maar hierdie boek kan ek weer sê wil ons nie maar net leer om te glo nie. Dit is asof daar Eh, rondom 1000 en verder 'n diepe bewussyn gekom het in Israel wat alreeds ook in Egipte was want ons het ook in in Egipte en in Mesopotamië wysheids uh eh, tradisies en wysheidsleringe. En baie van dit klink ook nogal so spreuke. Maar daar het in Israel 'n diepe besef gekom dat kan ek dit maar sê geloof en lewe so bietjie geskei geraak het en dat mense doodgewoon wysheid nodig het om in die regte lewe reg te lewe. So Spreuke gaan oor God en oor as God kan ek maar die woord gebruik in die regte lewe is, hoe gaan jou regte lewe lyk? Alles ter as die ander Bybelboeke het Spreuke baie relatief baie min oor gebed. So Spreuke sê nie jy moet bid nie. Hy sê teen gebed nie daar is net baie min verwysings na gebed. En baie min verwysings na die kultus, na die tempel, na die priesters. Dit is daar, maar dit is baie min. Die Spreuke skrywer skrywers ken eintlik net een lewe, uh die regte lewe. En hierdie wêreld is diep diep godsinne. En daarom moet jy met God rekening hou. Spreuke wat dit vir ons baie duidelik sê dat ehm um, dat die Here vers 19 van Spreuke 3 het die fondament van die aarde met wysheid gelê en die hemel gebou met groot insig. So die hele wêreld is deur suur, deur trek, deur drink met die teenwoordigheid van God. So wysheid is teologies, dis 'n manier van leef. Dis nie net 'n paar oulike uitdrukkings wat jy vinnig op sosiale media kan deel. 'n Paar losstaande gedagtes wat mooi op die oor klink en dan sê ek, ja nee, ons moet ook maar so leef. Dit is diep geanker in God. In God die skepper van altyd af. Maar wysheid vra wat ek wil noem in my terme 'n tweede bekering. En nou wil ek jou vanaand uitnooi en en hier's die ding. As jy nie hierdie tweede bekering het nie, sal jy nooit wysheid baas raak nie. Ek wil die eerste bekering noem, dit is wanneer God na my soek, wanneer hy my opsoek, my inloop, my optel, my syne maak. In Nuwe Testamentiese taal, wanneer die goeie herder my opspoor van Matteus 18 Christus. Wysheid is wanneer ek op my beurt as 'n gelowige my hele lewe lank soek na God. So bekering een is wanneer God en dit is 'n baie simplistiese een, dis maar 'n Stefan een. Dis wanneer God my soek, my vind, my kry, my syne maak. En dan is wysheid daai lewenslange soeke, daai tweede bekering dat ek elke dag vir die Here sê, Here leer my om in die regte lewe in wat ek sê, wat ek dink, wat ek doen, wat ek praat, hoe ek met armes handel, hoe ek met ryk mense handel, hoe ek in ehm um, huweliksverhoudings handel, hoe ek met my seksualiteit deel, hoe ek met my besittings deel. Here, in alles wil ek U verheerlik. Want die wêreld is U sinne en ek kort insig om vir U te lewe. En nou, nou moet ek iets weet van hierdie wysheid. Dit is ewig. Dit het ek nie eintlik geweet nie, Stefan. Uh ek het maar Spreuke gelees, maar wysheid is ewig. En ek wil jou nooi uh, daar is in hoofstuk 1 tot 10 ten minste 5 keer dat wysheid gepersonifiseer word. Bedoelende wysheid kom self aan die woord. Ek wysheid of die vrou wysheid wat self praat. En die aangrypende is dat ons moet eers aansluit, maar kom ons sluit aan want dit is so mooi. Spreuke 8 vers Spreuke 8 vers 22. So tot nou toe sê ons vanaand vir mekaar die Spreuke boek se wysheid begin sien ons die spore in die tyd van Dawid, Salomo. Baie van dit word aan Salomo toegeskryf as skrywer, maar dit loop deur tot in die tyd van Hizkia en ons sal selfs van die ander wysheidsboeke en spreuke tot lank na die Babiloniese ballingskap kan dateer. Maar hoe dit ook al sê, Spreuke se wysheid het te doen met lewe vol ryk lewe in die teenwoordigheid van God. Om dit te verstaan, moet jy iets weet van wysheid. Dis ewig. Dis sommer net 'n paar oulike ding. It's nice to have. Ag, ek glo nou maar en sê ek nou so 'n bietjie ehm um, bietjie wil myself wil belê en 'n bietjie me time wil hê en 'n bietjie myself wil bietjie opbou, dan leer ek so 'n paar wysheidsdinge uit. Dis nie soos ag ek gaan sit ergens by een of ander wysheidsguru of ek gaan loop die een of ander eh, pelgrimspad en dan kry ek so 'n bietjie wysheid. En ek weet mense wat dit doen, doen dit nie om daai rede nie. Moet dit dit negatief hoor nie. Dis 'n wonderlike ding om te doen. Ek bedoel maar net, jy kan dit nie sommer maar net gou kry deur 'n paar dinge. Wysheid is om te weet dis ewig. Hoor nou, vers 22 van Spreuke 8. Wysheid aan die woord, wysheid gepersonifiseer. Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word, ek het vandag weer so gaan lees, het twee betekenisse. Daarvoor het my geskep. Dit beteken letterlik uit my gevat, uit oor my beheer geneem, uit my sê eiendom gemaak. So wysheid is aan die woord en wysheid sê ek is deur die Here geskep. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank lank gelede. Ek is lankal daar van die begin af. Ekskuus, ek moet my foon afsit. Voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie um, daar was nie. Toe daar nog nie fonteine vol water was nie uh, ek was daar vers um, ehm, 27 toe die hemelgewelf opgerig het, toe die wolke daarbo gesit het. Vers 29 ek was daar toe hy vir die see sy grens gestel het. Um vers 30 ek het my kennis by hom gekry. Vers 31 ek my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Mense was vir my 'n vreugde. Wysheid persoonlik. Wysheid is van ewigheid af. Nee, wysheid is nie 'n aparte god nie. Moenie dink dit is Jesus of die Heilige Gees wat hierin aan die woord is nie. Wysheid word hier vir personifiseer as een van die karaktereienskappe van God. God is wysheid. Ja, Jesus is ook wysheid Kolossense sê verseker. Maar hier in Spreuke word wysheid ver persoonlifiseer as 'n eie stem, 'n eie persoon en dit is beeldryke manier om te sê van altyd af het God wysheid. So as jy wysheid soek, is jy besig om in God se karakter in te groei. En en hierdie wysheid is van altyd af daar. En op 'n kunstsinnige mooi wyse beskryf hierdie eerste 10 hoofstukke van Spreuke vir ons wysheid se ewige bestaan. Goed, so hier is ons eerste belangrike ding. Wysheid is van altyd af daar. Toe God geskep het, Genesis 1 en 2, was die wysheid daar. So ons het hier as te ware 'n skepingsverhaal op die spreuke manier. Toe God die water opgeborrel het, was hy daar, wysheid. Was was wysheid aan diens. Toe hy die hemel gewelf, God die hemele opgerig het, vers 27 van Spreuke 8, was wysheid daar toe God die water se grense gestel het vers 29 was wysheid daar mense toe God die mense gemaak het vers 31 was wysheid daar ja wysheid is van voor die skepping af en nou nou blaai ek saam met jou terug na Spreuke 1 nou hoor ek in Spreuke 1 vers 20 wysheid kom aarde toe ek lees in vers 20 Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor bo die stadspleine. Sy roep bo die rumoer uit by die ingange van die stadspoorte, sê sy vir die uh julle onkundiges. Dit is 'n tipiese Hebreëse woord wat hier gebruik word vir uh, uh, 'n dwaase, 'n 'n dwaase op 'n nie wat nie wat nie insig het nie, wat 'n stommerik is, wat nie aandag gee nie. Julle klomp groot praters, julle swape so oor het vertaal, julle wat kennis verwerk. Luister na my teregwysing. En dan Spreuke 1 vers 24 tot ehm um, 32 roep vrou wysheid. God se wysheid wat van ewig is, wat aarde toe gekom het op die stadspoorte en in die stede vir mense tot bekering. Kom na my toe, julle dwaase. Kry insig julle mense wat so in onkunde lewe. So dis die tweede ding wat ek van wysheid leer. En ouens, dis so aangrypend, dit het my hart sjokolade laat klop. As ek wysheid lees uit hierdie ewige perspektief uit hierdie eerste 10 gesprekke in Spreuke 1 tot 9. Nee, as ek stil staan by hierdie plekke in Spreuke 1 tot 10 waar wysheid verpersonifiseer word. Spreuke vers 22 wysheid is ewig. Wysheid is by die skepping gewees. Nou hoor ek in Spreuke 1 wysheid het aarde toe gekom. Wysheid is God se sendeling. En ek is 'n bietjie jammer dat ek dit nie geweet het nie. Ek het gehoor daar's profete in die Ou Testament en daar's evangeliste en al die predikant. Maar ek het nie besef van die begin af is God se wysheid ook besig met evangelisasie oor die hele wêreld besig om die wêreld tot kennis op te roep. En sy's oral. Sy sien net by die tempel nie. Wysheid wat God verpersonifiseer is by elke markplein. Sy staan by elke stadspoort. Sy staan daar waar mense hulle daaglikse lewe doen. Sy's in die regte lewe. Nie net moenie verkeerd hoor nie, nie net by die kerk nie. Aanspreuke ken net een lewe en die regte lewe roep wysheid vir die dwaase tot bekering. Maar vers 24 tot 32 sê hulle luister, hulle is onkundig. Hulle dwaal. Angs gaan oor hulle kom. Lees ek in Spreuke 1 vers 27. Ehm um, angs sal soos 'n storm oor julle kom vers 27. Julle het 'n afkeer in my kennis vers Hulle het geweier om die Here te dien, my raad veronagsaam. Julle onkunde vers 32 sal julle die dood kos. Sal julle die dood kos. Maar um, is die ding. Is die ding. Hoor wat sê vrou wysheid wat die Here verteenwoordig in vers 23. As julle na my luister, sal gee ek vir julle wysheid in oorvloed. Spreuke 1 vers 23, Spreuke 1 vers 33. Wie na my luister sal veilig wees en geen ramp hoef te vrees nie. So wysheid begin met die wete dis ewig. Jy moet dit weet. Sien maar net 'n oulike dingetjie, 'n lekker byvoeging tot tot jou godsdiens nie. 'n Paar mooi dinge om te lees in die aand voor jy gaan slaap nie. Wysheid sê vir jou het met die ewige God te maak. Wysheid is geverpersonifiseer as God se diepste wese wat van ewigheid daar is. Dis wysheid, God se wysheid wat geskep het. En nou word wysheid 'n sendeling en deur die eeue, by elke stadsplein, by elke huis, by elke kerk, by elke dorp is wysheid in die middel van die wêreld en sê bekeer julle, bekeer julle, kom na my toe. Dis verder. Spreuke 8 terug na Spreuke 8 toe. Daar waar ons van ewige wysheid gelees het. Ek lees in ehm um, Spreuke 8 vanaf vers 1. Ons het net nou vers 22 gelees en gesien wysheid is ewig. En nou in Spreuke 8 vanaf vers 1. Dit is wysheid wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor op die hoogtes langs die pad By die kruispaaie gaan sy staan langs die stadspoorte. By die ingange skree sy dit uit: Ek roep na julle. Ek roep na alle mense, die wat ervaring kortkom kan verstandig word. Die wat dwaas optree kan eh, insig kry. Luister wat ek sê. Elke woord van my is opreg. Ek praat die waarheid ensovoorts. So Spreuke vertel dat wysheid mense roep tot bekering tot 'n tweede bekering, tot 'n bekering wat met insig en met 'n nuwe lewe gepaard gaan. En dan beloof wysheid 'n paar baie belangrike dinge. Hoor net. Ehm um, dit is aangrypend. Hy is eh uh, Prediker 8 vers 10. Aanvaar wat ek julle leer. Dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek wysheid met 'n hoofletter is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, dit weeg nie teen my op nie. Ek wysheid vers 12 van uh, Spreuke 8 het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en bevaardigheid, met ander woorde arrogansie vol van myself hierdie hierdie afkyk, hierdie hierdie hubris, hoogmoed uh lewe. Verkeerde lewe en slinkse woorde haat sy. Spreuke 8 vers 14. Wie my het, het raad en behaal sukses. Ek gee insig, ek is een wat mag gee. Ehm um, vers 17, ek het die lief wat my lief het, die wat my soek, vind my. Wie my het, het rykdom en eer het duursame en blywende besittings. Vers 19. Wat ek vir jou lewer is beter as goud, selfs fyn goud. Wat ek inbring is meer werd as die suiwerste silwer. Waar ek gaan is daar geregtigheid. My pad is die van die reg. Ek maak die wat my liefhet ryk, ek maak hulle skure vol. So hoor net, wysheid is besig met 'n bekeringsveld. 'n Tweede bekering. Wysheid sê jy moet met jou hele lewe dit jaag. Jy moet 'n skatjagter word. Nou ehm um, skatjagters is nie aan ons onbekend nie. Daar selfs televisieprogramme oor skatjagters wat die oseane se bodems deurkruis op soek na ou skepe, wat ou mynhope deursoek, wat in die grond grawe waar ou beskawings was. Wat sal jy maak? As ek vanaand vir jou sê, ehm um, sommer so 'n staaltjie. Ehm um, daar's goeie nuus agter in jou erf lê daar waarskynlik ehm um, kreerande weggesteek. Iemand het 'n kaart gekry en dit is daar in jou agterplaas weggesteek. Wat sal jy doen? Sal jy nie alles los en jou agterplaas begin opgrawe nie? En nou kom vrou wysheid, die Here se wysheid en sê ek staan op die straathoeke, ek staan in die poorte, ek staan in julle huise en ek het meer as goud. Julle sê julle verloor baie aan corona tyd. O, ek het goud. Ek gee lewe, 'n vervulde lewe. Ek gee betekenis. Dit was Viktor Frankl wat gesê het in sy boek Man's Search for Meaning wat gesê het dis ons grootste soeke, né? Of eh, uitspraak wat hy gemaak het, Man's Search for Meaning. Dis ons grootste enkele soeke. Die soeke na betekenis want ehm um, soos iemand net gister vir my sê ah, as jy gedink het geld vir jou gelukkig maak, hy het dit gejaag te doen. Dis presies wat die prediker sê in Prediker 1. As jy gedink het beroemdheid gaan jou gelukkig maak, dit doen nie. As jy gedink het mag gaan jou gelukkig maak, dit doen nie. As jy gedink het drank en sukses en uh lewe waar jy leef soos jy wil en doen wat jy wil, speel hard, werk hard soos die prediker en prediker twee skryf, dit gaan jou gelukkig maak te doen nie. En daarom is vrou wysheid in die wêreld. Spreuke se wysheid. Wat ek bring suiwerder as goud, maar jy moet my soek, jy moet my najag. Jy moet alles los. Jy moet 'n skatjagter word. Vers 32 van Spreuke 8. Daarom kinders, luister na my dit sal goed gaan met die wat op my pad bly. Luister na wat ek vir julle leer. Moet dit nie verontagsaam nie, dan sal jy wysheid hê. Jy sien wysheid is nie ehm um, is nie drie stappe nie. Dis nie iets wat jy sommer net so kan aflaai. Ekskuus vir die Engelse woord download, soos wat jy na die tyd ons notas gaan aflaai. En daarom is die Spreuke-boek eintlik moeilik want dit is nie net vinnige stappe en drie stappe tot sukses nie. Dis 'n manier van lewe. Dit is soos die psalmskrywer van Psalm 63 se wildsbok wat lewenslank smag na meer van die Here. Dis die wete God het my gegryp. God het my gesoek en nou soek ek met alles in my na hom. En in die soektog is die vervulling op die pad. As jy nie net op pad na iemand toe nie, maar jy's in die teenwoordigheid van hom wat te gelykertyd die reisgenoot en die eindbestemming is. Versekerlik wysheidstaal wat Jesus in Johannes 14 ook gebruik, as hy sê ek is die pad, die ware pad en die lewe, die weg, die waarheid en die lewe. Waar Jesus sê ek is die eindbestemming en die reis, alles in een. Ek is die regte pad, jy is by die eindbestemming, en jy is op die regte pad. Dit is wysheid. En hoe kry jy hierdie wysheid? Vers 33 Spreuke 8. Luister na wat ek julle leer. Dit sal goed gaan met die mense wat na my luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drempel staan en wag. Dis hierdie afwagting. Dis hierdie woorde van Psalm 131. Wag op die Here Israel nou en vir altyd. Dis Dawid wat in Psalm 131 sê soos 'n klein kindjie rus gevind het ek aan die voete rus gevind. O Here, ek het reuse doodgegooi met klippe. Ek het 'n koninkryk uh eh, bymekaar gemaak. Ek het die Filistyne verslaan. O Here, ek het rus gevind eers toe ek aan u voete rus gevind het. Dis wysheid. Wanneer jy hoor dat die ewige wysheid wat voor die skepping is, Spreuke 8 vers 22 en verder wat by die skepping betrokke was, God self wat in Spreuke 1 vers 20 in hierdie wêreld inkom roep, maar die dwaase luister nie. Spreuke 8 vanaf vers 1 wat jou nooi. En hier is die ding. Die feit dat jy vanaand luister en dat God se woord vir jou saak maak, sê wysheid het jou aandag. Dit het jou oë gevang, dit het jou hart gevang dit begin jou hartsnare roer. Bly op die pad. Wag op die Here. Kom elke dag, dag na dag na my huis toe, sê Spreuke se wysheid. Vers 35 van Spreuke 8. By my vind vind die lewe self. En ek kruip nie weg nie. Ek's op die straat, ek is in die huis, ek is tussen julle, ek is op die markpleine. My huis se deure staan oop. Kom soek my. Die Engelse woord pursue me, jaag my na. Maar wie hom nie deur my wil laat vind nie vers 36. Hou van die dood. En dan Spreuke 9. Gaan dit verder as nog 'n personifikasie. Wysheid word word voorgestel Spreuke 1 as 'n sendeling op die strate wat mense nooi om wysheid te kom kry. In Spreuke 8 as ewig, maar ook by die skepping. En ons sien ook die voordele van wysheid. Dit verander jou lewe. Dis nie 'n paar woorde net, dis nie 'n paar mooi gedagtes, 'n paar mooi dinge om te oor dink nie. Dit is uh the pursuit of life, die najag van ware ewigdurende lewe. Redding 1, bekering 1 is wanneer God my vind. Bekering 2 is daai nimmer eindigende honger na die Here na wat reg is na sy vrede na vervulde lewe en nou spreuke 9 spreuke 9 vertel van wysheid wat um, ook 'n huis het 'n feeshuis kom ons lees spreuke 9 vers 1 wysheid het vir haar huis gebou met sewe klippilare nou hierdie beelde is ook bekend in Rome en van hulle legendes sulke soort beelde en in ander godsdienste se stories, maar hier is dit die ware God. Hy is met sewe klippilare, met ander woorde dis solied, ewig. Sy het geslag beste kos en wyn uitgesit, haar tafel gedek, haar bedienis na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af uit te roep. Kom hiernatoe, almal wat nog moet leer. Bedoelende insig, 'n leefwyse, nie net 'n oombliklike bekering en dan sit verby nie soos vir baie mense. Skus as ek dit so simplisties sê, maar baie ouens sê ek gee my hart vir die Here en dan gaan ek maar aan soos gewoonweg. Spreuke skrywer se wysheid sê: Kom na my toe, kom bly in my huis, kom eet van my voedsel, kom sit by my feestafel, kom leer by my. Hoe lank? Lewenslank. Jy word 'n student by 'n feestafel. Jy word 'n student aan die Here se tafel daar waar ewige lewe is. Jesus kom met 'n mandjie kos in Openbaring 3 as hy nie deurstaan en klop. Die kerk sê kom met 'n rotbang het ek gedink toe ek op skool was. Jesus kom met kos en wysheid, kom met voedsel en lewe en oorvloed. Vir die wat kennis kort kom. Spreuke 9:4 het hy gesê, kom eet by my. Kom drink van die wyn wat ek vir julle reggesit het. Neem afskeid van julle onkunde. Kry insig dat julle kan lewe kom op die pad van onsig van insig kom op my pad wat uitnodig as 'n fees maar hier slegte nuus spreuke 9:13 daar's 'n ander vrou op die toneel so wysheid is ewig van die skepping af spreuke 1 is sendeling wat reg deur die wêreld uh, eh, uitroep deur al die eeue spreuke 8 wat lewe en insig bied Spreuke 9 wat 'n ete, 'n feesmaal hou, maar daar's 'n ander vrou. Spreuke 9 vers 13. Haar naam is dwaasheid. Dwaasheid is soos 'n vrou wat lui drigtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur. Sy is op dieselfde plekke as waar wysheid is. Sy sit haar stoel op die hoogste plek in die stad, net soos wat wysheid dit doen en sy roep na die wat verbykom. Elkeen besig om sy eie gang te gaan, draai af hiernatoe, almal wat nog onervare is. Gesteelde water is soet. Kos wat stilletjies geëet word, is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie, dat die wat hulle deur haar laat nooi het, alreeds diep in die doodryk is. So Spreuke werk nie met geloof en ongeloof nie. Ja, dit veronderstel dit ook, maar Spreuke werk met wysheid en dwaasheid. En dit is straks moontlik dat gelowiges dwaase kan wees. En daarom is die pad van ware geloof soos wat Jakobus dit sien, wat ook 'n sekere sin 'n wysheidsboek is in die Nuwe Testament. Val in Jakobus 2 en in Jakobus 3, eintlik alles in Jakobus, al 5 hoofstukke. Maar Jakobus 2 sê, wat help dit dat jy sê jy glo, maar jou lewe wys dit nie? En in spreek in Jakobus 3, daarvan af vers 12 en 13, onderskei Jakobus nie tussen wysheid en dwaasheid nie. Hy onderskei tussen aardse wysheid wat demonies is, sê hy, vers 14 en 16, en hemelse wysheid wat van God afkom wat nederigheid en sagmoedigheid bring. Ek sal nog terugkom na daardie teksie aan. Maar maar Jakobus weet dat wysheid en geloof hemelse wysheid en geloof hand aan hand loop en dat dit 'n lewe is van vervuld wees van diepte vrede wees van weet waarop dit aankom. So vriende, ons eerste aand van ons hopelik 6 of 7 reise ons sal kyk. Uh stel ons bekend aan die groter prentjie van wysheid. Die prentjie wat soos die Nederlanders vir my gesê het, die helfte is my nuut vertelling. Ek het net nooit geweet van vrou wysheid nie. Hoekom ek dit so gelees, mamma so gewoords en gewards. Hoop jy het vanaand gesien. Wysheid word geverpersonifiseer. God se karakter is wysheid. Om wysheid nie te hê nie, is om uit te mis op God uit te mis op die hart van die Here. Hoe kry jy wysheid? O, dit is uh om jou hele lewe God na te jaag. Want wysheid begin met eerbied vir die Here. Begin met die wete God is oral. Iemand sê nou eendag vir my, hulle wens die kerk is al weer oop. Ek sê dit is oop. As jy nie ek weet wat hulle bedoel, ek sê ek verstaan. Ek sê ek maar net bietjie moetswillig. Maar God is oop. Hy's beskikbaar. Hy's die wêreld vol jy moet hom najag. Jy sal hom vind. Jy moet elke dag aan sy voete kom sit. Daar's 'n feesmaal. Die lewe self. Die lewe van oorvloed, 'n lewe van wysheid. Hierdie eerste boublok het ons vanaand nodig gehad sodat ons 'n paar ander boublokke in ons soek tog ons jag tog na wysheid kan opbou. Ons sê vir mekaar Spreuke 1 tot stel ons voor aan 'n klomp gesprekke tussen 'n pa en 'n seun. Maar die eintlike punt is dat wysheid ewig is. Jy het by die skatkamers van die Allerhoogste gekom. As jy reg om 'n skattejagter te wees, vergeet al die ander dinge. Onthou Jesus se woorde in die bergrede, wysheidswoorde dat ehm um, hier op aarde hou geen skat nie. Mot en roes verniel. Maar die skatte wat ewig bly, is om jou lewe te belê by God om 'n hemelse skatjagter te wees. Om in Paulus se woorde in Efesiërsbrief en wat prof Jan met ons gedoen het in die brandkluis van die hemel uh, rond te loop en die diep misteries van God uit te haal om te lewe in Petrus se woorde in Johannes 6 van elke woord wat uit Jesus se mond kom mag die Here gee dat ons wysheid sal jaag sy staan en sy roep na ons vanaand. Kom ons bid saam en dan sal ek net so een en ander gou na die tyd deel oor die uitdeelstuk. Here baie dankie. Dankie dat ons wysheid kan najag. Here dankie dat U wysheid is, ware wysheid. Dankie dat U wysheid van ewig is. Dankie dat U deur wysheid die wêreld geskep het. Nou is die wêreld vol dwaase. Maar dankie dat U as sendeling met wysheid aarde toe gekom het en dat hy aan elke deur klop en aan elke hart en op elke markplein en by elke stadspoort en in elke gesprek uitroep kom na my toe. Hulle wat insig nodig het. Dankie dat ons vanaand by 'n feestafel kan aans. Here, ons het nog wysheid nodig. Ons kom dit kort. Ons het te min. Ons jaag na U toe. Maak ons ryk in U. Maak ons oorvloedig in U teenwoordigheid. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Thank you.